ハー皆さんこんばんは。き <laughs> のりございます。えーと、ちょっと照明の方ですね、またちょっとね、あのー、どうなのかということはですね、あのー、えー、見ていただきたいと思います。こんな感じです。 そうですね昼間の位置と変わりませんねはいこれで正常ですね れが正常です な感じですねえ <laughs> ちょっと今日はこれでいきましょうかえー、っとですねあのー、もしもですねあのー、家の方をですね、まあ、家欲しいと思っているんですが、まあ、車も欲しいとも思っているんですけれどもえーとですね もしもその経済がですね2018年以降からですね変わるとまあその一人一人のですね収入がですねあの多い多いっていうまあ、マイナンバーカードの件なんですけれどももしそれが本当にですねその収入がですね一気にそのまあ3倍ぐらいになると。 3倍から4倍になるということでしたらあの地べたにですね家を建てるということはしませんはいやはりその工事園に行く構成でですねあの作成していくと、えー、もう決めていますので今車に関し車の件に関してももう取らないとあの 車は購入しないと、えー、いうことになりますね <coughs> はいそこもですねはっきり、えー、言っておきますなので今現在ですね家を購入している、まあ、ないしはローンを組んでいる方々はですね多分無理なので 感じはしていますですがその若い方に関してはまだねあのー、余地はありますねはい若い方に関してはなのでその まあ、設計図なりそのやり方をですねその提供していくことができますしまたはその生産に関してねそういうその高次元に行くための、えー、生産ができますのでまあ若い方ないしはここ子供さんに関してはですねあのー 余地はあるとあいうことですね。まあ、年配者の方に関してはちょっと時間がないのかなという感じですのでその辺はちょっとわかると思うんですけれどもあの要は人の縁というものがありますよね。えーと、とそれに関して <clears throat> それなるべくですね あのー、自分がですねプラス思考その要は考え方ではその先々のことを見抜けるっていうその心持ちでですねあの見てください、ね、それはもう本当にあの 大事なことだと思います一番その高次元のその方々の縁につながっていられるようにという意味であの最後までですねあの、えー、そういう心の持ち方も先で分かりますよねはいそういうことですねあのとりあえずですね っておきますうんそれぐらいですかね今のところですね今日はこんな光り方していますよ夜は <laughs> なぜかしら <laughs> うん結構強いですね ぱりそのあれですよね作っている作成している方がそのやはりその、まあ、プラスでねあのやっているということがですねこのようにですね表現されると出てしまうということですのであのその辺のところをですねそのこの作成してい たその方々プラスそこの空間ですね、まあ、地球とかあのエネルギーとかですねあの <clears throat> がプラスにあの働いているということですので、はい、こうした現象がその高い現象がですね高レハイレベルというか高レベルでですねあの現象が出てしまうと。 えー、いうことですねうんそんぐらいですかね今日は今日はねあのね先ほどまでですね寝ていましたはい まあ、私はですねちょっと暇なのでその化粧品類とかですねお化粧とかですね動画でですねあのちょっとこうあのなんですかねうんまあ何かの時にですね <laughs> 役に立つのかなと、え少しでもですねそのやっておくっていう まああのくだらないことだと皆さん思うと思うんですけれどもそれもねあの一つのねその何ですかあの作業というかあの、ね、あのね何ですかこう手手先をですねあの <clears throat> まあどんなもんかと、えー、まあ表現力もありますしあの それはですね、あのー、ちょっと笑ってですね、あのー、えー、見ていてくれたらいいのかなと、えいう感じですね。はい、それはもう、あのえ女性の方にですね、あのお見せすると、えいうことですので、あのまあ少しでもですね あのこうひらめきひらめきとですねあのこう、まあ、自分のその手先の技術力をですねあの上げていってくれほしいという思いでですねあのやっておりますのであの男性の方あの <laughs> そういうあのえー、ほーんっていうあそうなんだっていう感じで、え と、えいう感じですねまあ品物もねあの安いものから高いものまでありますので、まあ、そこら辺もねあの男女同じだと思いますのであのそのね商品の決め方もね選び方もねあの込みで <laughs> ということで まあ、できる範囲内で、えできる限りのことをですね、あのー、した方がいいのかなとただこう喋ってる動画だけではなくまあいろいろね、えー、食品ですとか、まあ、本ですとか、まあ、日常にあるものでですねあの説明していったりですねトークもねあの訓練の一つになりますので、あのー、それはね 外へ出た時にですねあのそれも役に立つのかなと、えー、いうことですのでまあやらないよりはやっていた方がいいのかなという感じです。はい、うんまあ恥ずかしいのもあるでしょうけれども、まあ、それはねそれなりのその個性ですのであの下手くそだろうがあの上手だろうがねあのそれはね もういいと思いますもうそれぞれで、えー、あの伺えるとまあこういう方もいるんだということがですね分かりますのでねはいこれはもうね本当にぜひぜひあのやっててほしいなと本当にですねあのー、思います